वापस लाया और ये बिल ला करके ये कोशिश की जा रही है कि झारखंड में ये निजी कंपनी हम लोग देख रहे हैं कि खास करके रेल को भी निजी हाथों में बेचने की कोशिश की जा रही है हम लोगों ने देखा कि खास करके ये श्रम कानून जो लगातार मजदूरों के लंबे संघर्ष से वापस ली जाए जन आंदोलन को दबाने के लिए किए जा रहे तमाम फर्जी मुकदमे पर रोक लगाई जाए और तो जन विरोधी कानूनों को रद्द पूरे झारखंड में रघुवर की सरकार पूरी तरह से विफल सरकार माओ लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं भूख से मौत की घटनाएं बढ़ रही हैं कई गोली कांड हुए बकोरिया से लेकर के गोला बड़का हाँ, गांव साइकिल सब कहीं पर भी गोली चलाने के कसूरवार जो पुलिस अधिकारी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सामाजिक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं सारी योजनाएं पूरी एक लूट योजना में तब्दील हो गई है किसानों की समस्या जो सुनी जानी चाहिए आज खेती विलम्ब से हो रही है उनको जो सस्ते दरों पर खाद बीज ये सब सवाल हल हाँ, होने चाहिए कोई सवाल ये सरकार हल करने के लिए तैयार नहीं है इसीलिए महामहिम के समक्ष हम लोग आए हैं कि राज्य में जिस तरह से बदहाली की स्थिति है राज्यपाल महोदया हस्तक्षेप करें और जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का समाधान करें